De eigenschap van dit apparaat is dat het dus een stand in de ruimte bewaart. Nou, nou vlieg ik dus eh, vanaf eh, Nederland eh, vlieg ik naar Australië. En hier staat, ik moet even kijken van de lood echt op het midden of zo, staat mijn gyroscoop, mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, BL blauw, dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte. Dus ik vlieg zo en dan sta ik hier in eh, Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens om omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man, Waar heb ik het nooit eerder gezien na 25 jaar in de cockpit? Dus um, zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Het is nog van ons gekomen. Ja, het is toch, het is gewoon, eh, het is ook gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Eh, dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? blauw nu, maar goed. Ja, dus hiermee, kijk, als ik nu zeg maar land hier met mijn vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik een vliegen. kan ik nog niet mijn vliegtuig landen in het blauw hoor, dat gaat niet lukken. Dus de, ehm, en hier zijn heel veel goede filmpjes over op eh, YouTube trouwens. Um, nou, dat blijft wel een analoog, dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers, eh, met lagers, dan weet je eigenlijk meteen dat het eh, dit is. Ja. ja. ja. Dus ehm, het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij ehm, bewijs genoeg. Bovendien, als je zeg maar eh, hier de grond hebt en hier de lucht, en je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde. Dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, uh, zeg ja, moet wel mee gaan draaien. Dus het, het, zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen meten. Nou, Mag ik daar nog wat over? Het zou een gradient moeten zijn. En, en dat is er gewoon. zou continu komt het over... Uh filmpjes eh, op, YouTube die dat laten zien. Aan de andere kant, het is ook bekend dat die gyroscoop juist zichzelf de hele tijd opricht. Oh het is dus nodig om hem elke keer toch weer in dezelfde stand te houden. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dat doet hij zelf. Nee, dat doet de gyroscoop. Oh. Nee. Nou, dat is mij niet bekend. Moet het heel goed op pendulous veins? Ja, is veins. Ja, ja, ja. Dus die correctie is nodig. Ja, voor als wij oh, dat zou inderdaad krijgen. Als we versnellen tijdens het teken. Ja. Maar eh, dat heeft helemaal niets te maken met, ehm, met de gravity. Want dat zou betekenen dat als ik in een holding hang en de hele tijd een, uh, een eh, nou, ja, een passagiersvliegtuig doen wat meer wat fysiek comfortabeler. Zodra je 60 graden bocht aan, aandraait, heb je twee keer de zwaartekracht. Zo voelt dat dan, hè? dus je wordt twee keer zo zwaar. Dus als dat ding, als wat u zegt, die pendule spijt, zouden werken op zwaartekracht, mhm. wat ze niet doen, dan zou ik nooit een holding kunnen draaien. Op luchtstroom, niet zozeer op zwaartekracht. Oké, maar jullie bol, ja sorry dat ik even zeg jullie, want ik <laughs> ben er nu wel echt weer klaar mee. Hè, na 3,5 jaar. Um, um, laten we zeggen, de, loopstickers, de, de balplakkers. Ehm, Dan zijn jullie zeker de bolontkenners. Nee, wij hebben gewoon ontdekt dat het niet zo is. Het dus heeft niks met ontkennen te maken. Het is gewoon. Het zijn gewoon feiten. Als ik, ik woon in Lelystad. Als ik vanaf uh, naar een rijd, dat is ongeveer 35 kilometer. Ik kan verdomme gewoon de overkant zien. Dat had 80 meter. Had ik niet moeten kunnen zien. Je moet onder de bol zijn. Dus er is geen curve, dus er is geen Er is geen curve. je kunt er ook niet landen met die 1600 km per uur. Dan zou je er nooit kunnen landen, toch? Nee, dat, oh, dat ook nog. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brian Mullen. Ik weet niet of zijn YouTube-filmpjes nog eh, eh, online staan. Maar hij is echt geniaal met al die berekeningen en zo. Dat ben ik helemaal niet kan zien. Maar dat maakt niet uit. Dit is mijn eh, verhaal. Ehm, Brian Mullen legt heel goed uit, zeg maar, dus als je een bepaalde snelheid hebt waarmee je dan zeg maar, de lucht ingaat, en eh, stel dat dat op de eetmaar is, hoe raak jij die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? Snap je? En als je daarna zeg maar naar, weet veel, naar Zweden of zo vliegt, waar, waar gaat die 1600 km per uur waarmee je bent begonnen, zeg maar? sideways. Lydia, ik precies even af. Ik wil nog een paar andere vragen.